Hello mga Breaks! Ako nga pala si David, natatandaan niyo ba? Ito nga pala si Ijon, ang may-ari ng Long Live Play PH. So Ijon, bakit nga ba Long Live? Um, kinuha ko siya dati sa pangalan ng Sony. Dati, na ginagamit nila, nakita ko, di namin pinatin, eh. so ginamit ko na. <laughs> okay. <laughs> okay, so Long Live Play PH. Ano bang mga binibenta natin dito? Ang binibenta natin dito, karamihan mga items na that will bring vid- bring video games to life katulad ng drones, which is yun yung flight simulator namin. At meron kami mga barrel na parang para sa first-person shooter genre natin. Wow! So, kung may barrel, meron din blades. oh, meron din blades. Saan? Meron tayo mga keyblade. Oh, Ayan. wow! Nice! Mm-hmm. Nice! We've Week. yeah. <laughs> Kingdom Hearts. Galing sa Kingdom Hearts game uh-huh. yan, di ba? Oo. Uh-huh. ba? O, anong pang... Sige. Kung alam mo yung binibenta mo, anong pangalan nito? Oblivion. Oh, galing. Hindi ko alam eh. <laughs> anyway, so since gamer ako, anong product ang sa tingin mong papatok sa akin? Meron ang papayin ko Oh, ito ay Bluetooth controller na magagamit mo. Wow! Para makalaro ka ng retro games. Okay, okay. NES controller, gawa ng? Ng 8-bit 2. 8-bit 2. Mm -hmm. So, saan siya pwede gamitin? Tayo lang pwede mo siya gamitin panlaro ng retro games. Like alam mo yun, yung parang Final Fantasy 7. Tapos yung ano, yung Suikoden 2. And yung Pokemon, yung original 150. Anthony Malibu. Oh, David, hindi pa tapos yung interview. Wow, kumakain!